हेलो uh, फ्रेंड्स uh, रात के बारह बज रहे हैं और मैं दर्शन रावल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो उनके लिए मैं ये गाना गाना चाहता हूँ तो आई होप आप लोग अच्छा लगेगा हम्म, बैठे बैठे उछले तेरे सपनों में हाँ तेरे सपनों में बैठे बैठे चले हैं तेरे सपनों में हाँ तेरे सपनों में तो दिल तो या जान मेरी बतन समझा जा ना तेरे बाजू अभी जी Thank you.